Тұршында жададан 10 мүн тенге Рашид ұжымдасынан 5 мүн тенге, Біржан қасаптан 10 мүн тенге, Талғат қасаптан 20 мүн тенге, Жандос қасаптан 20 мүн тенге, Қанат қасаптан 10 мүн тенге, Қасымжан лаборатория 5 мүн тенге. Төмегі мәреге белгілі қасып беріскер азамат, кереметті тұлпарлар тәрбелеп жаптырып жүрген, қалдыбай мырзаның атыменен аттың аты оқ жетпес төменгі мәлігі көбек көкеміздің баласы серік жаманды тастады мінекей қадырмен ағайын әй тамаша міне жоғарғы қалмырат қалмұрат көкеміздің баласы жоғарғы мәреге қазыналы қария пайызған ақсақалдың тұл бар тұлпарменен жоғарғы мәреге қазыналы қария пайызған ақсақалдың егесінде аты атыменен оралбек шабандас тастадағай мына қораз